Good morning, Mr. Master Lynch. It's September 25, 2021, and it's uh, Saturday here in Naples, 72 Fahrenheit, around 22 Celsius. E questo significa che è una giornata veramente mite, mite, mite, mite. Si respira una bella aria, c'è veramente un'atmosfera molto piacevole, eh, con un buon vento Oggi non pensavo a nulla in particolare, eh, volevo solo ringraziare in anticipo per la, una delle sue frasi caldo, quella sul weekend project, i progetti del weekend, ehm, e quindi ricambiare anche per i suoi, quelli che avrà lei, ma in fondo sono sempre gli stessi progetti della settimana, almeno per quanto mi riguarda. Eh, detto questo, come forse le mostrerò alla finestra, tra Today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine perché eh, come ha visto c'è un sole ma ci sono anche le nuvole in questo momento quindi non si comprende bene qual è il tempo e quale sarà per le ore successive staremo a vedere io penso possa annuvolarsi ma vedremo as always we will see so from the mythical window with the colored curtains and its uh, green shooter not visible here in this moment today but behind me today there is, is a beautiful colored curtains and finally from my mythical keyboard Have a great day, him and everyone too.